茨城県よりご参加の岩瀬総務会福田博樹さんはい、はい、続きまして宮城県よりご参加の武士道弥勒江端清さんはいよろしくはいそして茨城よりあ茨城県よりご参加の有限小林みなみさんはいお願いします、はい、以上の3名ですそれではよろしくお願いします